Something's happened to me. Something I can't stop. Este mês, todo herói tem um lado sombrio. A girl dies. That would be a bad idea. X-Men Fênix Negra, hoje nos cinemas.